quoi hein? Toilette Time. Donc ça, c'est un jeu. Et ce jeu-là, ça parle que des toilettes. Vous savez, c'est qui qui m'a fait découvrir C'est, bien sûr, ma cousine et mon petit cousin me fait découvrir ça. Moi, ça, c'est super génial. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Regardez. On va aller dans les toilettes pour vous montrer. <laughs> voilà, ça parle que des toilettes, hein, Tu vois vous voyez, parce que là, comme euh, dans Start, je vais vous montrer. Il y aura 5 euh, ou 4 papiers toilettes. Attendez, je vais vous montrer, Ça, c'est ce que j'ai reçu dans les toilettes. Et vous savez comment je les ai reçus Regardez. Là, je vais là. Lumière noire, c'est 24. Non, c'est bon, hein, c'est pas facile. Ah <laughs> c'est marrant. Je suis à 24 parce que je suis même, hein, c'est pas très facile, hein. Ça va, ça va, ça Vous voyez Attendez, je Vous voyez Il y en a un là, lui là, il tient le téléphone. Comme ça. Regardez. Lui, il tient le téléphone. Et là, il est assis. Et vous savez, il est assis sur quoi Sur des toilettes. En même temps, ça parle que, des les toilettes, ça. Regardez. Avec un téléphone. Mais ça parle que des toilettes. Voilà, ça va comme ça. Il avait pas froid et pas chaud. Il était tiède. Regardez, là. En fait, vous trouvez des toilettes vidéo. Vous savez comment on se trouve Parce qu'en bas, il y a des pieds. Il ne faut pas voir les pieds. C'est un peu compliqué. Hein. en bas, il y a des pieds, il ne faut pas voir les pieds. Non. Si vous voyez, parce qu'il y a deux toilettes, vous comptez dans les deux toilettes. Il y en a qui vont ressortir, oh, c'est compliqué. Mais quand même, je c'est ces dernières fois, j'ai mais c'est calme, mon chou. Vous avez vu la carrosse. Là, pour enlever le plus de papier toilette, il peut arriver ici, le papier toilette. Là, on ne sait pas du papier toilette, mais des cartons, si vous préférez. Ça, quand même, c'est pas aussi facile que ça. Non, qu'est-ce que j'ai fait <laughs> On est pété oh. <laughs> J'aime bien quand ça pète. Et là, il faut trouver où la phrase. La phrase où elle était. Elle était là. Là, j'ai calculé, pas calculé, mais j'ai vu où le cardan elle était. Et vous voyez, il faut faire ça. Pour pas que euh, les clés et le téléphone du monsieur tombent dedans. Et tombent dans les Vous voyez, c'est marrant, c'est je me rase. Il y avait petit comme Pierre. Je C'est loupé. Arrête de péter. Vous <laughs> avez vu <laughs> Ça y est. sur la tête. ces toilettes. Euh, ok. <laughs> je sais pas, je ça ira. Hein. Mmh. attendez. Pour vous, là, je suis Je, suis pas terminée mais. J'ai terminé de faire ça, score 17, d'aller ici. Parce qu'ici, il y a plein de petites parties. mais j'ai terminé de faire les petites parties. Donc maintenant, vous savez ce qu'on va faire On doit aller ici, dans cette toilette. Vous savez, ça sert à quoi Regardez. Vous avez vu, ça c'est pour gagner des choses pour les mettre là. Quand je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y avait une boule de toilette. Un ah, œuf Je l'ai vu. Une télé déjà Attendez. Il n'y a rien. Hein? Vous voyez, ça j'ai déjà fait cette collection. C'est une collection de manger euh, dîner. Dîner, le petit dé... non, pas le déjeuner. Le déjeuner. Le midi, voilà, si vous préférez. Le midi soir. Et là, c'est les biscuits, les gâteaux. Euh, ça. Les enfants beaucoup, ça. Hein. C'est des quêtes pour 4 heures. Il en manque un, j'ai fini la collection. Là, deux. Là, c'est l'entrée. Là, c'est les jouets. Il me fait peur, lui. Hein. Il en manque deux. J'ai fini la collection. Deux aussi. Deux. Un. Hein? Ça me fait peur. Un. Trois. Deux. Deux, trois. Et après, les plus. Il est, il est comme ça, monsieur. On a tout rasé. Nickel aussi. Ah non, mais... J'ai plus sur hein. je ne sors rien plus du tout. Hein. Prout. Là, il faut enlever les plus, les plus de saleté possible. Ouais. Toutes les saletés pour enlever, c'est repéré pour voir qu'il y a dedans une pieuvre aussi. Et tout à l'heure, il y avait une pierre là, vous avez vu Il ne faut pas que le téléphone ou les clés, s'il y en a, ou il y en a des clés, faut pas que ça tombe déjà les toilettes. Sinon, on a perdu, on perd les toilettes. <laughs> ça va, j'ai loupé une clé mais ça a été sur le mur. Hein. Pas de chance. c'est.

surprise. Hmm. Mais là, c'est bon. Ok, Voilà, je vais aller ici pour voir ce qu'il y a pas m'énerver avec plus rien. Je crois que c'est une pour de ça. Ben, je sais je le sais. Mais je suis en train de dire. bébé. Il est Non, mais ça va, je tout le temps ça bug un peu de dieu. Mais ça va doucement, ça va pas très vite. Comme si je savais pas, je vous dirais, ouais. Par contre, je ne savais pas, mais. Comme si un petit je vous dirais, ouais. Mais avez vu le papier de c'était marrant, mais c'est. oh, oh, c'est moi c'est cette partie que je vais pas. Good job. Euh, cette partie me dégoûte totalement. Ah là. me dégoûte trop. Ok, ok. C'est possible d'en Ah ouais Il tout. plus Trop, trop, trop de bol. t'es obligé de vite Moi, je rasé la barbichette à vous, monsieur. Vous avez rigolé Moi, j'ai rigolé, ça m'a fait vraiment mais... Oh ah, À la prochaine paire, vraiment. Il <clears throat> marrant. Attends, c'est là. Mmh. Attends, je crois pas c'est facile. Trop facile. trop facile, hein. Bon, euh, voilà. Je ne vais pas trop parler pour dire trop facile. Hein. Vous avez vu, hein, je suis sur 4 papiers et tout ça, que vous avez vu, hein, je suis forte. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça bug J'espère que ça vous a plu. Sayonara les amis, mettez des pouces bleus, abonnez-vous à une prochaine. Hmm.